पापानि जन्मान्तरे कृतानि सुतानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणां प्रदे कृते हस्ते हि देववन्दनं पुष्पे हि देववन्दनं સ્વાત્મરક્ષણાર્થે સ્વાત્માભિવંદનમ અથ પ્રાર્થયેત આરતી તમલીલું બાકી બધાને આપી દો सहनो भुनक्तु सहवीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे ॐ शान्तिः शान्तिः सुशान्ति भवतु बोलिए सद्गुरु भगवान की जय गुरुदत्त महाराज की जय सनातन धर्म की जय गौ माता की जय भारत माता नारायण भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर जय जय सीता आदेश आदेश श्रीनाथ जी गुरु जी आदेश सिद्ध हो આપીએ છીએ આવતીકાલે સાંજે સાડા આઠ વાગે ફરી પાછા મળીશું જય ગિરનારી શુભરાત્રિ